fazer aqui no vamos, vamos pro vídeo. Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o José, sou o Bismo do vídeo, rapaziada. Hoje eu vou testar o suporte tem coisa da o suporte que eu arrumei de segurar a câmera. E depois deixa o like, no canal, joga no tá comenta muito aí, rapaziada, mano. A meta desse, desse vídeo é de 3 likes. 3 likes eu, eu faço a parte 2, né, testando mais suporte de câmera e vamos pro vídeo. Eu vou testar aqui já, Vou testar... Não, esse aqui eu vou testar quando bater 3 likes aqui eu vou testar agora. Tá? Vamos lá, rapaziada. vou testar aqui, tá? Vamos lá. Rapaziada, pronto, agora eu vou jogar uma coisa pra eu caçar e eu vou tentar achar. Eu vou botar outro. Como é? Rapaziada, eu vou agora caçar um negócio que eu vou usar. vou jogar isso aqui, tá? Se eu tava aqui, eu vou ter que caçar. Lá no mato, detalhe, eu vou jogar no mato. E eu vou fechar os olhos. 3, 2, 1. Olha pra trás. 3. Valendo. será que tá, velho? Mano, onde será que tá? Achei. Achei, rapaziada. Eu vou jogar lá. Mas não pra casa não, não. Vai lá na frente. rapaziada. se esse vídeo bater 3 likes, se esse vídeo bater 3 likes, eu vou estar tá trazendo a parte 2, testando esse aqui e mais um. Aí se no outro bater 5 likes em 3 semanas, eu vou estar tá trazendo a parte, parte 3 desse aqui com mais com mais 3, tá? Não, vou trazer se bat, a, vou trazer a parte 3 desse aqui vai, vai trazer a parte 3 com outras coisas. Isso. Você, você gostou, vai deixando like, logo nisso. Você gostou, vai deixando like, compartilha pra todo mundo. Se inscreve no canal, tá? Inscreva-se, chega é um novo inscrito. Vamos dar essa família a crescer muito. Obrigado pelos 23 inscritos, tá? Segue o canal Ramon Santos, né? Lucas Oliveira FG, vai. O canal de todos eles vão estar tá aqui na descrição, tá? o canal do José Alves, do Simon Farias, do Lucas, do Lucas Oliveira, do Ramon Santos e um, vários outros aí, tá? Se você gostou, deixa o like no canal. Fui!